El banco de los dominicanos. Duro el batazo entre tercera y yo. La bola de gira, al bosque izquierdo. El disparo a la goma. Mal tiro. Los corredores avanzan. Un error mental del jardinero izquierdo Lufo de Pepsi, dale un batazo a la rutina, toma Pepsi. Los buenos jugadores se inspiran a sí mismos, los grandes jugadores inspiran a otros. Hoy es tu día, dale. Ferretería Americana, contigo en esta temporada del béisbol invernal. No había razón alguna para tirar la goma. Y un disparo que, como dicen en el argot popular, mojó el en tercera Marmolejo, en segunda Cruz. Y Andrew Aplin viene al bate,